عشرتكم حلوة ما رد بعد ابد ابد كل من طلع ما يسوى والعافني هو الخسر فضل علي سوى والفوق فوق يظل ترى والجو يبقى جوى واذا راح وش يصير طبعا ضباب الى هنا وتنتهي عشرتكم حلوة ما رد بعد ابد جبت كل من طلع ما يسوى والعافني هو الخسر فضل علي سوى والفوق فوق يظل ترى والجو يبقى جوا وإذا راح وش يصير طبعا ضباب كل شيء سوي لايك واشتراك حتى تصلك الحلقات القادمة مو تنسون يلا اشتركوا جوا جوا جوا دوسوا اشتراك حتى تشتركون بالقناة توصلكم الحلقات القادمة يلا باي